você fazer aqui um paredão a mais de mil metros do Castelão. Ou seja, o pessoal está se manifestando pacificamente, o protesto completamente pacífico, a polícia não quer deixar o pessoal passar. É um verdadeiro absurdo. Eu não acredito que eles vão segurar esse povo, porque o povo tem o direito nada, de ir para a rua, segura tem o não, direito de protestar, tem o direito não de protestar. Segura. É direito não meu, segurar. é direito eles nosso, é direito meu, é direito nosso. É vai terminar bem, porque estão impedindo o povo de se manifestar e estão impedindo o povo de ocupar as ruas. O direito de ir e vir é sagrado. É Isso não se justifica, entendeu? A rua é do povo. O pessoal não vai invadir Castelão, vai para frente lá do Castelão, qual o problema? Eles não querem que o mundo veja aquilo que o povo está denunciando, que é falta de seriedade, impunidade, corrupção, falta de justiça social. Lamentável, está aqui um batalhão, é milhares de pessoas pacificamente protestando, está certo. A FIFA tem mais poder nesse país do que a Constituição. Do que a Constituição. Helicópteros filmando aqui, né? Tá a imprensa está toda. Então, vai ser muito difícil sustentar essa multidão que está aqui pacificamente. Realmente é lamentável, é inaceitável a posição da polícia do Ceará. Aqui só vai gerar violência, porque eles estão praticando uma violência liberdade de expressão, quer é impedir o direito de ir e vir das pessoas.